labai ya labari wani labari na harkoki na mai sai an kai wajen na goma ɗaya ce ga tana ko wajen abokan masar ni komi ma ban da shi yau kai na yadda na ko asi ba ko kari ba dala inda nake ji na ko dala goma masa dole shayi ba kwa alaikum salam abuka ya ne ya ne barka shiru ne wallahi har ka kwance ne yayi zaki wuce na zauna mu inda wannan zaman ne ni kuna zama ba wani kaya haka ya shiru ba da yi zaki har ka ce sai ban gani kai kai shi ne kanka ka da mai gidanka kuna harka kai wannan rabu da shi wannan duk ne ga mana harka ta ba wani labari da shi ba labari yo labari kwanan kuma kun tuna ku rubuka haka nan ne kawai yi sha yanzu magani wannan labari dama ne na ga na kawo musu labari a gogo ka sai suka mai da magana ta banza banza ayo kamata ya aje a gani kenan ai jarraba ake jarba bokan nan ga maka lahiya launi harka kai habara a sosai akwai kudi a yanzu guri ayo da ka kudi su fito dai mutane ana son ka kakkan mu hanya ka wannan akwai kuɗi ga Allah a ni da naje kuma harka kuɗi kawai muke so gaba ido na aka yi kai ko ta halin kankani ko mu ka samu kuɗin nan ni na san abin da zai ni mota zan ma zan bari ni kasa zan bari kwata kwata A tashi aje kurmi Allah kasa zan bari to mota kake sai ni shi sama ni da ni na san ai hakan ki nake so din mu ba ba haka kai lamarin sai a hankali ai kuɗi nake so in danni salamu alaikum kai kai kai kai kai kai ba sallama a nan gurin shigo da ja da baya gafara dai kai kai ka ta ka dan arshe ne shigo da ja da baya gafara dai baya shigo ya kai kai kai kenan wajen dan wajen yawo na san abin da ke tafe da ku yawo na san ƙara bayani amma eh, boka muna da so muke mai kuɗi kuɗi kun yi kuɗi ku kun gama kuɗi kuɗi muke so kun yi kuɗi ku kun yi kuɗi in sai jirgin sama kuɗi yanzu aljanna su ka kuɗi daga rasha tsaya muka muna jin ku wanda kukan hanya ku muna jin ku muna jin ku ce za ku yi to za ku yi ku mu duka mu kai ban da saboda makarra da aljanu nan ba a dariya gurin bu. Eh. dan yanzu wani ma aljani yanzu iya ce mu zai mai da kai wani nan ba a wani abu eh, ba a wani abu ba shi hakuri wani kai za ka kawo mu hantar guda hantar guda hantar guda a ina za a samu hantar kai za ka kawo mu ƙulishin guda guda boka wanda ya shekara tamanin inda aka bige shi za ka yanko gurin ka wani ina za samu ƙuri boka kai ba magana ba a gardama da su ba a gardama ya haƙuri dan abashi ya haƙuri ya haƙuri kai kai za ka kawo mu sabulu sai ka samu cinye shi ta baya na kawo mu na iya sabulu inda yana kudi inda yana kuɗi na iya to wanda ba zai kawo ba kuma muna son kudi kamar wanda zai cika tukunyan nan sai a muku aiki eh. cinye sabulu na iya inda yana iya na kai in ka ka ka kawo kai kuma ku kawo ko kuma ku kawo kudi cikin tukunya ko kawo mu zura kudi ba sai dai wajen namu ne shi shiru ne kawai sai in ka sai a yi ka san abubuwan sai hankali ba kuɗi yanzu kuɗi ba yanzu eh, sai kun zo sai kun zo ka taimaka ka taimaka ba mu wannan ba mu ina mana maganin shi ba ake rabu da shi ko ne ko ne ni ba ni kudi kai kuda kuda kuda kuda wala kyale kuna ne kuke ta hayaniya to dan ma akwai wani malami ne na sani yo mu je mu musulmi ya kai da ka san da malam har kyale kuma mu mu kudi muke su ko mu inda su kudi muke su

السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله كنا لافيه الحمد لله كنا لافيه كنا لافيه الحمد لله alhamdulillah kuna lafiya sanin ku da aiki ya tafiya kun zo lafiya malamin da nake gaya alhamdulillah eh, kuna ga malamin da nake gaya muku magana shi to malam bukata ta kuɗi ko so kuma ba alaikin mu ai akwai abin da kake yi wanda ake hanyar da za a samu kuɗi na'am eh la la alhamdulillah mu mu malamai ne wanda muke ahli sunna mu babu wani abin da muke amma akwai addu'o'i wanda suke na Qur'ani mm. wanda ya kamata ku je ku rika yi insha Allah wanda yake za ku samu falala za ku samu biyan bukata sosai to hanya ce za mu samu na farko abin da za ku yi a matsayin ku na matasa masha Allah tabarakallah mm. matsayin ku na matasa kamata yi a ce ku rike Qur'ani sosai mm. ku rike alkur'ani sosai ku rika karanta shi sosai ko da wani lokaci dare da rana don kun samu dama ku rika karanta shi sannan a yawaita istighfari sosai malam masallaci nake kwana huni a masallaci nake kwana kwana ne ka kara kaimi ka kara kaimi akan abin da kake yi ka eh. ƙara kaimi sosai a dage da yawan karatun Qur'ani a dage da saboda ba a yarraba hakan da kuka yi kun yi daidai kun yi daidai saboda yanzu hakan da kuka yi alhamdulillah ba ku je ba gurin boka ko kuma kuka je kuka yi wani abin da ya saba ma shari'a domin malam ma mun jarba kawai taki la la alhamdulillah ku rike alqur'ani inda kuka rike alqur'ani kuka rike istighfari hmm. alhamdulillah ya isa wannan ku rike alqur'ani ku kasance masu karanta qur'ani ko da lokaci ku hmm. kasance masu yawaita istighfari insha Allah akwai su tasbihai kaman eh, hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai la'ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da su salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ku rike su ku yawaita su ku yi ta su insha Allah kuma ku rike karatun Qur'ani kuma alhamdulillah na ji daɗi da kuka zo gurin mu saboda eh, irin wannan abu in suka faru yana da kyau ku rika zuwa gurin malamai na ahlus sunna su rika gaya mu saboda zuwa gurin boka haram ne zuwa gurin boka shirka ne eh zuwa gurin boka shirka ne wannan shirka ce babbar shirka kaje gurin boka ya maka kaza ya maka kaza wannan shirka ne yana da kyau haka ku rike qur'ani ku rike karatun qur'ani ku rike istighfari da tasbihai da yawa wanda annabi ya zo da su insha Allah za ku samu biyan bukata kuma za ku samu karatu sosai sannan kuma akwai surori wanda yake za ku karantawa kamar irin su yasin suratul waqi'a suratul ad-dukhan da makamantansu ne suna nan insha Allah za ku karanta su wannan sosai in kuna babu komai babu komai insha Allah dai inda muna da lokaci ku rika zanwa gurin nan za mu ɗan ga muku subhanallah subhanallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata ni sabran ma ba sai ko ne abin da ya kamata ku yi yanzu babu komai tun yanzu kun gane gaskiya kun eh, komo insha Allah wannan babu matsala Allah zai shige muku gaba yanzu ku istighfari na zuwa gurin boka da kuka yi saboda zuwa gurin boka shirka ne ku istighfari na zuwa gurin boka da kuka yi kuma ku rike Qur'ani da wannan tasbihai da muka biya muku insha Allah za ku samu biyan bukata kuma da Allah ku yi kokari a kiyaye zuwa gurin boka